Yeah. પીવાનું મૂળાશે આ સ્પેશિયલ તમારા માટે હું લઈ આવ્યો હા આટલું સરસ બધું કોમ્બિનેશન તમે જુઓ તો ઓહો રામના લગ્ન કાલે થઈને આજે આ બધા તૈયાર થઈને આવ્યા છે હું રાજુભાઈને પૂછતી હતી મેં કીધું ભાઈ આ બધાને મારી ભેગા મોકલી દેવાના છે કે શું થોડું થોડું મેચિંગ આવી ગયું છે હવે પણ મા ભગવતી સીતા અને હવે એક મને હમણાં બીડી એક ચિઠ્ઠી આપી ગયા છે મારા વંચાણી નથી મારાથી પણ મારે વાંચવાની છે વહાલા દીદી જે ગિરનારી દીદી સત્સંગમાં સાંભળેલું છે કે જ્ઞાન એમને એમ ન લેવાય એટલે આપ એક દિવસ જોડી ફેરવો જેથી અમે ફૂલ નહીં પણ ફૂલની પાંખડી જેટલું દાન આપી શકીએ અને બીજું કે આપ દરરોજ ગુરુનો મહિમા ખૂબ સમજાવો છો પણ ગઈકાલે તો મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા કેમ કે મારે ગુરુ નથી અને હવે ઈચ્છા છે કે અંતર આત્મા તરીકે જ આપને જ ગુરુ બનાવવા જોઈએ આથી દીદી વિનંતી કરું છું કે તમે અચ્છા કેમ કે આપની હૃદયની ભાવનાને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ ભગવાન કૃષ્ણ જ જગતના ગુરુ છે ને છતાંય આપની શ્રદ્ધા છે આપનો ભાવ છે તો બસ ગુરુ મંત્ર જ જોઈએ છે ને આનંદ કરો ખુશ રહો બધાને ખુશ રાખો અને જોડી ફેરવવાની વાત તમે લખી છે તમે તો એ ગયા વખતે પણ એવું થયું હતું કે અમે ના પાડી હતી તોય તમે પાછી જોડી તો છેલ્લે ફેરવી જ હતી નહીં પછી છેલ્લે મારે અમારે હંસાબેન બ્યુટી પાર્લરને જ મારે બધું એ વહીવટ સોંપીને મારે નીકળી જવું પડ્યું હતું એટલે એ આજે નહીં પણ આવતીકાલે હું તમને છૂટ આપી દઈશ એક દિવસ માટે આમ તો અમે પહેલાં ઘણા સમય પહેલાં જોડી ફેરવતા પણ પછી એ જોડી અમે બંધ કરી દીધી હતી પણ આજ પાછી તમારી ચિઠ્ઠી આવી છે એટલે આવતીકાલે જોડી ફેરવીશું જેને હું ખાસ તમને અમે નથી ફેરવતા પણ છતાંય મને બેથી ત્રણ ચિઠ્ઠી આના પહેલાં પણ આવેલી છે કે બધા જ મોટા મોટા લોકો તમારી આજુબાજુમાં દર્શન કરવા માટે આવે છે બધા જ લોકો તમને ચરણ સ્પર્શ કરી શકે છે અમે બહુ દૂર રહી જઈએ છીએ આપના નજીક અમે આવી શકતા નથી શું અમે બહુ ગરીબ માણસો છીએ એટલે ના ભાઈ બહેનો તમે બધા જ મારા હૃદયમાં બેઠેલા છો કોઈ મારાથી અમીર કે ગરીબના ભેદભાવ વગર હું કથા કરનાર વ્યક્તિ છું હું એક સાધુ છું મારા માટે કદાચ તમારા એક લાખનું દાન હોય કે એક રૂપિયાનું દાન હોય કે કંઈ જ દાન ન હોય તોય તમે બધા મને એટલા જ વહાલા છો ચિંતા નહીં તમે બધા મારા હૃદયમાં જ બેઠેલા છો અને એમાં હવે તો બાપુનગર માટે તમારે શું કહેવું એમને મેં બજારમાં નીકળાય એવું નથી રહ્યું મારે તો આજે વળી અમે રમેશભાઈને ત્યાં પધરામણીમાં ગયા ને રસ્તામાં કંઈક લેવાનું હતું તમે ગાડી ઊભી રાખી એ ઊભી રાખી પેલા દુકાનમાં ગયા હતા દુકાનમાં ગયા આખી દુકાનમાં બધા ગ્રાહકો એક બાજુ બધા મેના બધા જેટલા હતા એ બધા અમારી બાજુ હજુ હમણાં તમને એમાં જોતા હતા ટીવીમાં હજુ હમણાં જોતા હતા બાપરે એમને પાછા પણ રોડ ઉપર નીકળે તો ત્યાં ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો બેટી બચાવો મેદાન વાળા દીદી લે બાપુનગર તો આમે પહેલી કથા કરી ત્યારથી મને ખૂબ જોકે બધા જ વિસ્તારો મારા માટે તો જ્યાં મારા પ્રભુના ભક્તો વસતા હોય આ બધા જ મારા પોતાના જ બધા છે પ્રભુના ભક્તો મારે સગાને સંબંધી છૂટી ગ્રંથી તૂટી મારી માયાની બંધી તમને બધાના મનમાં જે ભાવ છે હું સમજુ છું ઘણાના તો ફોન પણ મારા ઉપર આવે કારણ કે લક્ષ આપણે લક્ષવાળા ભાઈ જ આવવાના હતા આવ્યા છે લક્ષ આપણે હિતેશભાઈ આવવાના હતા કદાચ આવ્યા છે કે નહીં કદાચ મને આટલા બધામાં મને ખબર નહીં હો એટલે હું પૂછી રહી છું હું આવ્યા હોય તો મને પાછા મળજો હા હા પણ હું કહેવા એ જઈ રહી છું કે ખૂબ સરસ આપ બધાના તરફથી હું પ્રેમ લાગણી એટલે લક્ષ ચેનલમાંથી અથવા તો આસ્થા ભજન ઉપર જે કથા ચાલી રહી છે તો એના અંદરથી નંબર શોધીને લોકો મને ફોન કરી રહ્યા છે કે અમે બેટી બચાવો મેદાનમાં રોજ આવીએ છીએ આપનાથી નજીક આવવું છે પણ અમે આવી શકતા નથી એટલે એ તો હું આટલા બધાને ચાન્સ ન આપી શકું પણ બીજી વાત મને એ કરેલી કે અમારે કંઈક આપવું હોય તો અમે બે પાંચ લાખ કે બે પાંચ હજાર પણ અમે નથી આપી શકીએ પણ અમારી પાસમાં જે અમને એમ થાય છે કંઈક આપવું છે તો એના માટે આપ કંઈક જોડી ફેરવજો ને આજ પાછી આ ચિઠ્ઠી પણ આવી છે બે દિવસથી મને ફોન પણ આવે છે હું છૂટ આપીશ આવતીકાલે આજે નહીં અને જ્યારે પરમ દિવસે કથા પૂરી થવાની છે ત્યારે બીજી એક છૂટ આપીશ કે તમને મને વ્યક્તિગત જ મળવું હોય તો પરમ દિવસે શું કાલે જ તમને છૂટ આપી દો આવતીકાલે બાલવા આશ્રમ ગાંધીનગર પાસે જે બાલવા આશ્રમ છે ત્યાં આવતીકાલે પૂર્ણિમા તો પરમ દિવસે છે એટલે કે છવ્વીસ તારીખે પૂર્ણિમા છે પણ છવ્વીસમી તારીખે હું માનસરોવર જઈ રહી છું પચીસમી તારીખે આપણે અહીંયા ભોજલરામ બાપાની તિથિ અહીંયા ઉજવવાની છે આપણે બાપુનગરની અંદર આપણી લેવા પટેલ સમાજની વાડીમાં તો એના અંદર મારે જાસ્મિન બ્યુટી પાર્લરના આમંત્રણને માન આપીને મારે ત્યાં પણ હાજરી આપવાની હોય એટલે આવતીકાલે હું બાલવા આશ્રમે છું સવારથી છેક સાંજ સુધી સવારથી લઈ છેક સાંજ સુધી હું ત્યાં જ છું